如果你想要知道哪一天才是最适合你拍摄的日子呢，请也一定要锁定我们的节目哦。在我们开始之前呢，请新朋友务必先在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，叫老师更新视频的时候，您才能在第一时间收到通知哦。首先，让我们来看一下，就是在当周有什么特别需要注意的地方。 在这之前，也先让老师先跟大家先拜个早年，祝大家在二零二二岁次人一年呢，可以一起的迎向幸福，迎向更美好的未来哦。在周一的部分呢，我们在当天就会迎接的是除夕夜，那么在这一天呢，同时也是非常大力女性朋友们的凤凰日哦。所以啊，在当天，如果您刚好 被委托了，必须要帮家里呢，就是清这个家中的这个神明的这个位啊，或者是说要做清臀的动作，都不要去推脱，因为这可以帮你在这年度呢，就是好运再添上一笔哦。那么当然啦，这种工工作呢，不见得一定都是媳妇女性的工作，男生如果可以帮忙的话，会更加的理想。 在除夕夜这一天哦，基本上是属于我们清臀的，呃，最后一个时机点，所以建议大家呢尽早呢要把这件事情给完成。那如果有不详尽、不知道怎么样做的，请务必看老师的另外一个节目，在里面呢都有说明如何正确的清臀哦。那么在当天呢，有几个吉祥的时辰呢，来跟大家分享一下。 首先就是在我们的这个白天呢，阳气最旺哦，呃，最适合把旧的春联给撕下来，撕破来代表除旧布新的时刻呢，又是我们早上的四时，也就是九点到十一点的这个时候，而这个时候呢，也非常适合可以清囤哦，因为它也代表我们可以叩达上苍。 那再来就是，一般在除夕，我们也会就是有祭拜祖先的一个仪式，那么也可以选择在这两个时间点去完成。第一个是未时，也就是下午的一点到三点；那另外一个时间是我们的这个戌时哦，也就是晚上的七点到九点的这个时间。那请大家斟酌一下家中的状况呢，去使用。 再来就是周二这一天，我们会迎接的是初一。那在当天呢，也是逢到的是万神盛会的一个日子。那么在当天也同时逢到了朔，它的时间是在下午的十三点四十七分会迎接哦。所以呢，会特别要请大家要留意一下，接下来呢，我们要提醒的这个时刻哦。 也就是针对在初一当天晚上，当天呢，我们的这个开门焚香的这些相关的时间点，首先我们可以从这边看到了，第一个就是在当天呢，大力我们可以就是拜拜，然后把门打开的时间哦，分别就是子时，也就是这个凌晨的零点一直到一点哦，那再来就是我们的丑时，也就是。 凌晨的一点到三点，然后再来呢？如果你不是在半夜拜拜，你是到清早才拜拜的时候，那么就是晨时，也就是我们的七早上的七点到九点。那再来呢？针对我们要把这个门关起来哦，也就是拜拜的这个，比如说佛堂前面的这边阳台有这个门，我们要把这个门关起来哦。 那么就是，请用下午的时间，有时跟虚时哦，那就是我们的下午的五点哦，一直到晚上的九点这个时段都是适宜可以焚香关门的，所以请有家中有在安奉神明或者是祖先有在拜拜的朋友们呢，注意一下这几个时间点。那另外呢，就是针对我们在当天呢。 呃，要记得呢，千万不要用到的时间点呢，有一个，一个是卯时，也就是早上的五点到七点哦，这个时候是犯到了相冲的，对于做祭拜啊、出行啊、哦、开门焚香都是非常不利的。那再来就是，呃，针对如果你想要返乡的朋友们，或者是说你想要出门的朋友们，那么这个开运的守则就是。 我们出去行的方位的这个时间跟方位呢，都是要尽量以最吉祥的时间为主哦。那在今天，也就是初一这一天呢，要避开的时间就是午时跟未时，因为在这个时间点都会逢到劫路空这个问题，因此，呃，它是属于一个半凶半吉的状况。我会建议这个时间就当做是我们吃了午饭，然后休息跟。 亲友联系的时间哦，这样会是比较好的。好，所以说我们在今年呢，大年初一呢，要切记就是在当天，因为逢到的是乙酉日柱，那乙酉日柱呢，它本身是有破路的这个特质，它会象征的是我们有这个财库落空的这个疑虑，呃，因此会希望大家借由用吉祥的时辰呢出门。 哦，或者是说启程，那这样才可以代表我们在当年度呢做事呢，比较不会有徒劳无功的状况，或者是虚名无利的状况。所以在这天一定要用好的时辰呢，来去做开门、焚香跟启程。那么大力启程的时间，尤其是如果你要出门的话，我们尽量用的时间就是子时，啊，十一点到。 一点丑时一点到三点，辰时七点到九点，四十九点到十一点，哦，这几个时间，所以也意味的是说，在今年的初一，如果你要出门的话，尽量是早一点出门呢，会是比较好的。那在当年呢，度在初一，我们启程的吉方呢，有两个方向，第一个就是我们的开门方，也就是在。 这个东南方是我们的财神方，那第二个呢，就是你可以参考我们的生门方哦，也就是西南方哦，它是属于今年的杨贵方。那这两个方位呢，是属于我们起行的时候呢，尽量如果刚好你家的方向不是这个方向，但是请你尽量呃转个弯之后，立刻往这个方向行走，在这个位置停留至少五到十分钟。那对于我们的整个。 运势呢都会有一个加成的一个状况哦。好，那么以上呢就是先提供给有需要参考的朋友们。那再来就是要提醒大家呢，在我们初一的酉时哦，也就是我们的下午的五点到七点这个时候，非常大力，我们可以先帮我们布局桃花位哦。因为呢，在这一天呢，我们可以透过 开桃花的方式来帮自己在新的一年呢布局好的人缘跟人际关系，甚至是姻缘。那要怎么做呢？虽然今年的立春是在初四才立春，所以呢，我们在招人缘的方式呢是要有另外一种方式。首先，我们可以用一个红包袋，然后把它折成类似像一个正方形的一个形状之后。 然后呢，就把这个红包袋呢上面我们要压制好，这个我们的硬币。那么硬币的部分呢，请按照你的这个国家别呢，比如说在台湾的朋友，那么我们的硬币就是有五十元、十元、五元跟一元。那么你可以按最大面额的，好。 应该说最大面积的把它放在最下方，然后再往上叠，那它这样就会有类似像一个山丘的感觉。那么这样的方式呢，把它叠好之后，放一放在这个红包袋上方，把它放在我们的这个桃花位哦，也就是在呃二零二二年的话，它是属于在北方。那基本上老师会建议呢，我们这个位置呢要先。 一定要放一张红纸或者是红包袋在下面，等到出就是出事的这个早上的时候，才可以把这个红包袋拿起来。那这样子就代表的是顺利的安置好我们的这个招桃花的顺序哦。所以这个步骤的话呢是。 有两次，一个就是在初一当天呢，我们先帮我们自己先招桃花，然后呢立春的时候呢，再来帮我们这个鲜桃花，也就是我们呢要真正的呢来迎接这个桃花入到我们的这个宫位哦。好，那么这是属于针对在初一的部分呢可以做的开运的事项。那再来就是让我们来看一下，就是在 周三这一天，我们会逢到的是乌兔太阳日，即使落到的是辰时，那么也就是在早上的七点到九点。那在这一天呢，要特别注意，就是在这个时间点呢，很大力，我们呢是可以去财神庙，或者是去走村的。 那么会建议几件事情，在当天最理想的方式呢，就是你至少要吃早斋来开运哦。所以说，我们早上呢，尽量是吃素食，那也可以让我们的肠胃呢，不会在开春了之后呢，就开始呃进食太多的高油盐的一些食物哦，或者是太过多的点心。 那么在当天，因为同时逢到了天罡星宿，所以本命有犯魁罡啊的朋友们，切记了，在当天不宜吃牛肉跟相关的加工食品。同时提醒哦，就是，呃，在当天呢，这个白虎星数呢会针对属鸡的朋友们哦会有影响，所以呢，在当天属鸡的朋友们在跟人在互动的时候呢。 切记要多一点的耐心哦，不要很容易就，呃，被激怒哦，或者是说就把你的心情都写在脸上哦，尽量要可以呢，隐藏自己的一些这个想法呢，在当天呢是可以让你比较平安的度过的。那么在周三这一天也是很大力嫁娶跟祭祀的日子哦。 再来，我们来看一下，就是在周四这一天，我们会迎接的是四重啊，还有绝日，所以在这个四绝重日的一个状况之下，又逢到了这个呃无禄跟天贼这两颗星数入到宫位，要提醒各位朋友，在当天，也就就是初三这一天，尽量不要去找人来打麻将啊，或者是说揪人家去赌博啊，哦，因为。 在这一天，你可能找大家一起去买买券啊，或什么，就比较容易会是把这个银子送给别人哦。因为在当天呢，这个无路跟天贼呢，他们是属于把你的钱财拿走，而不是送给你。在同时要更加提醒的是，针对属猪的朋友，在当天有逢到驿马星，所以如果你在当天本来就是有要。 做一些变动，比如说你有要出远门啊，好，或者是说你有要做什么其他的比较不一样的行程，你都一定要特别的注意一下哦，尤其是出行的安全方面哦，这个可能就是要多加的留意会是比较理想的。再来就是在周五这一天，我们会迎接的是立春，那么立春呢，它。 是在我们早上的四点五十一分呢，会迎接，因此呢，也代表是在这个时刻出生的孩子，才是真正的，是属于生肖属老虎的孩子哦。在当天很大力可以立卷交易哦，而且同时也很大力，我们可以开工。而开工的吉时呢，是从早上的五点一直到十一点哦。但是呢，有一个疑虑就是。 一般呢，我们都会建议，因为当我们的这个开工的即刻跟立春的时间点是这么的相近的时候，我们会建议开工要开的晚，所以即便呢是有从五点到十一点这段时间都是可以可开工的。老师也会建议我们尽量选的是四时，也就是九点到十一点的这个时候开工才会是比较好的。 那么在这一天开工呢，呃，它是有几件事情要注意的。第一个就是我们不能够往南方的方向拜，因为在当天呢，那那个方向是属于煞的方位，代表是你会接不好的气。那另外呢，就是在当天不宜当主拜者哦，就是属马跟属兔子的朋友，如果你不可能必须要在那一天。 就是上工或者是开始加班的话，那也切记就是如果有这个拜拜仪式，你尽量不要参与；又或者是说，呃，有逢到放鞭炮的时候，你就一定要回避哦，才比较不会被这个喜煞呢给煞到。那么再来就是呢，一般来讲，在初四呢，我们这个呃香港已经是属于上班日了，哦，所以呢，大部分呢。 你们就可以运用这个时间点呢，把自己的这个桌面呢做一个整理哦，来让我们的这个青龙白虎位呢都是很整洁干净，来迎接这个新的业务。那么在当天出事呢，非常大力水土生人哦。那水土生人呢，代表的是呃以下这几个生肖哦，也就是属老鼠、属牛、属龙、属羊、属狗以及属猪。 那这六个生肖的朋友呢，如果你选择在初四这一天来开工的话，基本上呢，如果你有做好这个迎财神呐，哈，那么我们在六十天哦，甚至在一百二十天之内呢，就比较会有有感应。那这个感应就是，比如说会有财路啊，或者是贵人的一个帮助哦，甚至呢，有些人就是他。 呃，它的植入呢会有所变更跟调整哦，所以针对这六个生肖的朋友呢，会非常推荐我们可以在初四这一天呢，来就是帮自己开工。那如果你刚好是属于呃其他国家朋友，比如说呃像新马地区的朋友，我们是初三就已经是上班日了嘛，那我们也会建议就是你可以正式拜拜的日子呢，把它。 挪到初事这一天再来办理。那再来就是台湾的地区的朋友，或者是大陆地区的朋友，其他华人地区的朋友们，呃，我们的如果没有办法在初事这一天开工的话，那么就请你用下一个适合的开工日，就是逢到五元三降的时刻，也就是初十，在国历的二月十号周四这一天。 那在这一天呢，适合开工的时间呢，有卯时五点到七点，巳时九点到十一点，以及我们的午时，也就是十一点到下午的一点。那么在这一天的话，就是不能往北方祭拜，还有不宜当主拜者的生肖是属老鼠的朋友，还有当。 当天呢，会犯到白虎属狗的朋友也不宜在当天做主拜者，呃，逢到鞭炮声都必须要回避，会是比较理想。那如果你还是没有办法如实如期在初十这一天开工，我们就是在十三这一天开工，那它就是农历的二月十，呃，国历的二月十三号。那这一天是逢到了周日，日程呢，一样是我们的这个。 恒十的七点到九点，四十的九点到十一点，以及五十的十一点到下午一点。当天呢不宜拜的方向是东方，还有不宜当主拜者的生肖是属兔子以及属鸡的朋友。老师会建议呢，因为以目前疫情的状况哦，有逢到这个 Omicron 呃的不确定因素的一个影响之下。 呃，可能很多人会变成是在居家上班的状况，所以不妨呢，我们可以透过呃发简讯，或者是说看 email，然后看一下公司的信件啊，来视同我们是在开工的一个仪式。那么这样子，即便你可能不是真的本人到了办公室，但是它也意味的是你开始处理公事了。那么也就是有等于。 有开工的一个样子在，那么在开工的这个部分呢，老师会建议呢，我们可以选择在今年的这个文昌位，也就是在我们的东南方哦，就看你在居家的哪一个位置哦，比如说东南方这边，那我们就在这里，尽量就是呃静下心来，然后。 打开你的笔电，哦，然后来看一下信件啊，或者是说透过你的手机来看公司的信件都是可以的。那么至少要执行个十分钟以上呢，才能够真正的象征我们有达成开工的这个仪式哦。好，再来呢，让我们来看一下，就是在针对周六的这个部分呢，我们会逢到的是财帛日。 那么在当天呢，同时也逢到的是我们的这个呃母牛耕地，所以它也会意味的是说，呃，它降真在今年度呢，其实你要非常的去注意了，很多有关于这个业界里面的一些竞争呢，会开始面临这种重新洗牌以及淘汰的一个状况。所以不管你是在哪一个行业，都必须要有这个觉悟。如果你不是在 呃，R&D 方面呢有特别的进展，那么你就是一定呢要把专长的部分呢更加的发扬光大。那么在当天呢，呃，我们是不宜入宅跟安乡的，所以呢，这边也会提醒这个屏幕前的朋友呢，在这一天呢是要避免做这件事情的。同时呢，在周六这一天呢，我们。 针对属羊的朋友，手气呢会是非常差的，所以在这里也提醒你在当天不宜去小玩一把哦。最后，我们来看一下，就是针对周日这一天，我们会迎接的是福瑞日。那么在当天呢，这个福瑞日意味的是我们会有天福、天瑞跟天商这些星数呢入到宫内，所以呢也是相当吉祥的。 不过呢，当天同时逢到了月见夫哦，所以也会意味的是，在当天不宜有动土的这个仪式啊，或者是翻动土壤的一个仪式，所以请大家要务必注意一下。好，那么以上呢是针对当周的日课吉凶。那再来呢，我们来分享给各位提醒一下，从初四一直到初五这几天的一个春节开运习俗，请大家务必要注意一下。 除夕的部分刚刚已经有提到了，也就是我们要清囤哦的最后一个时间点。如果你没有做的话，就务必要在除夕这一天去做。然后我们会进行围炉，还有迎财神的一个动作。而迎财神，很多人可能会觉得老师，那么迎神不是要在初四还是初五吗？怎么跟我想象中的不一样哦？那么如果你去年有听过老师的节目的话，那么你应该就会知道呢。老师这边讲的是属于呃。 一个开源节地呢，提前迎财神的一个模式。那么它象征的呢，就有点类似像我们在跨年的时候呢，会在零点整的时候喊新年快乐。那么在除夕的这一天呢，一样呢，在除夕的晚上的零点整，也就是每一年的呃一个新的月份哦，日元的开始。 那我们用这个三元极地的这个开运法呢，来代表岁之元、月之元跟日之元呢，来祈求我们在新的一年呢，能够新年新希望呢，一切呢都能够呃符合我们的想法。所以在这一天呢，基本上呢，呃，我们一样用倒数的方式来迎接财神到家中，然后老师。 稍早呢有分享的，就是我们要招财、招这个桃花的这个硬币的这个方式，也可以同时呢用一模一样的方式呢来迎接我们的这个正财以及偏财哦。那么就要看你本身呢有没有副业，如果有副业的话，就会建议我们把正财位跟偏财位同时都放上，所以一样呢就是用一个红包袋把它折成。 正方形，然后呢，按照你当地国家的币别，哦，把面积最小的放在最下方，然后呢，一路叠起来，然后分别呢，也就是把它放放在我们的这个正财位的东北方，哦，或者是我们的偏财位的西北方这两个位置，一直到初四的时候再把红包袋的袋子给拿开就可以咯。好。 那么再来就是我们在初一的部分呢，就是很适合走春行运跟探亲友。那么一样呢，就是提醒大家，稍早有讲过的这个启程的时间点哦，一定记得就是在今年的初一呢，就只能早，然后不能晚哦。所以如果你要在那之后的话，建议就是呃另外安排时间，又或者是说我们换一个。 呃，方式，比如说用聚训的方式来代表走春哦。那在初二的部分呢，我们要聚气出行回娘家。那初三呢，就是要睡到饱哦，然后呢，不可以讲呃不好听的话哦，来防刺口哈，那才可以让我们的这个精气可以转一整年。那在初四的这一天呢，一定要迎财神。那迎财神的时候，一定要烧这个马甲。 好，然后再来就是接灶神。那在初五的部分呢，我们要送穷，所以呢，大部分就是在当天呢，呃，在吃了好几天的大鱼大肉之后，我们可以在这一天就是吃水饺，然后祭财神。好，以上呢这边是针对我们在这个春节的开运习俗要注意的地方。再来，让我们来看一下呢，我们在这个礼拜的。 运势王又是哪三个生肖的朋友们？首先，第一个是针对属鸡的朋友；第二个是属狗的朋友；呃，第一个是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友基本上呢，你会觉得随着这个节气的一个转变呢，你整个心灵呢都得到了一个净化，而且呢，不管别人呢。 有什么样的一个对你不一样的看法，你都能够用很同理的心，或者是能够去理解对方哦的那个想法。所以呢，在这个礼拜，其实呢，你除了是可以很适应别人对于你的批判，或者是别人对于你的鼓舞之外，你是可以把这股力量呢，重新的呢，转化成一股能够让自己变成更好的一个状态。 那么在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，我们的财运呢也是相当的旺的。所以呢，你们在这个礼拜如果有想要小玩一把啊，哦，不管是呃刮刮乐啊、买彩券啊，或者是小玩一点麻将呢，都是无碍的。当中呢，我们的开运的植物是水藻，然后开运的矿石是河床石，然后开运的色彩是蓝色和绿色。所以如果 你有想要增加自己的财运的话，不妨呢身边呢就可以多安置这两个色彩的东西哦。再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们呢，在当周又有什么需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要谨言慎行的一周哦。 而这也会代表是呢，在这个礼拜你必须要注意一些口舌是非，容易跟到你身边，所以你一定要妥善的去处理好人际关系。而在这个礼拜，因为多数的时候都是跟亲友在见面嘛，所以呢，这个人际关系呢就会比较是属于家里的人哦，大要多注意一下身边的人，尤其是比如说枕边人呐，哈，他如果有需要去修复啊，或者是弥补关系的。 你都一定要设法去改善，因为在这个时间点呢是比较适合可以让关系呢可以逆转的一个时间。在当周要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周三。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于积极进取的一周，而在这个礼拜呢，也会代表是你要见的人呢相对的比较多。 因此，你也有更多的机会呢，可以找到，呃，一些好的对象。再来就是，在这个礼拜，你可能会发现一些，呃，比较适合你投资的项目哦，不妨都可以大胆的去尝试。那么，同时，因为有逢到了好运加持在身的一个状况之下，在这个礼拜，属牛的朋友，你会觉得你做事呢是属于。 通畅无阻的一个状况，而且很多事情都很容易心想事成，所以建议在这个礼拜呢，财运旺的你呢，就算我们有中了一点小财呀，也不要太过张扬，因为这样子才能够确保你后面会有更多的事情可以接而来哦。但是如果你太过招摇的话，反而呢，就会让这个财神呢偷偷的。 往旁边靠哦，所以呢，这是属牛的朋友在这个礼拜要留意的地方哦。所以我们也会提醒你哦，这个礼拜虽然没有需要留意的天数，但是呢，就是要不动声色的拿下你的好处跟好运就可以喽。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜是属于需要交心对话的一周，而这个礼拜。 的这个交心对话，通常会比较多是属于你在输出给对方，你在关怀对方，或者是说你在安慰对方。所以要分心去照顾，不管是亲密的对象，或是家人，或是朋友，可能会让你觉得有点疲惫，因为你总是要去帮别人去设想，去帮别人去考虑，所以你会觉得内心呢有一点点的这种呃虚脱感。但是同时呢，你还是会。 感受到幸福的，因为你有被需要的这种感觉哦，有被肯定、被别人就是需要的这种认知在啊。在这个礼拜呢，同时也要提醒，就是属老虎的朋友，你在工作上呢可能会有一些新的机会出现啊，但是呢，我们不宜在这个时候太过的急进哦，呃，需要耐心的去分析一下整个局势跟情势。 哦，所以你也可以在这个礼拜呢，先不要急于去做这个工作上相关的事项。我们可以多花一点时间去参加一些朋友的聚会啊，或者是联谊啊，然后多去打点一些人脉。然后透过这些，可能可以让你暂时的呃抛开眼前一直在担忧的事情，那反而等到之后你要再重新理清的时候。 你才可以有用不同的角度重新再去做切入跟判断哦。这个礼拜属老虎的朋友要留意的天数是周一，那其他时间呢都很适合呢去以休闲为主轴呢来做你当周的一个时间分配。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是属于需要学会变通的一周哦。 而这也代表是呢，我们在这个礼拜在处理事情的时候呢，千万不可以一意孤行哦，不然呢，你会发现，你在这个礼拜可能会尝到一些莫名其妙的苦头哦，所以这个礼拜也不宜去耍一些小任性，呃，尽量呢还是要以大家的想法哈为想法，才会是比较理想的。在当中要留意的天数，有一天是周二。 下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于需要防范未然的一周，而在这个礼拜要特别注意，就是我们比较容易会有破财的一个状况。你会觉得在这个礼拜我的支出超多的，然后收收入呢相对的比较少，所以呢最好是在能够省的地方呢就尽量的省，不要太过的铺张或者是浪费哦。 那也会提醒，就是针对属龙的朋友，有任何跟博弈相关的东西呀，哈，比如说刮刮乐啊、乐透啊，或者是打牌啊这些的，都尽量等到初七之后呢再去玩、再去买，才会是比较理想的。好，那么属龙的朋友在这个礼拜要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周三。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜呢。 是逢到宏图大展的一周，而它也意味的是，只要你好好的把握你的事业、你的学业，那贵人呢都会迎面而来。而且呢，你在这个礼拜呢，只要你越早的去规划你之后要做的事情呢，你就能够越早的如愿以偿哦。对，越早行动呢，就越有发展跟前程相伴。 那么在当中呢，属蛇的朋友留意天数，有一天是周四。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是逢到得心应手的一周，而在这个礼拜呢，我们的这个头脑呢也会更加的清清醒起来哦。呃，不管我们是在说话做事啊，反应都非常的快，而且可可以摒除你自己的偏见跟一些执拗哦。 对啊，有助于就是团队的整个的和谐关系，好，还有合作的会更加的融洽。那么在这个礼拜呢，如果你是属于需要呃提早就是开工的朋友们呢，也没有关系，因为你可以把事情呢处理的非常的到位。在当中要留意的天数有一天是周五，切记在这一天呢，尽量呢就是以平常心呢去看待。 做到的人事物，才能够让一切呢可以得心应手哦。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在当周是属于过于激进的一个状况，所以呢，老师要确这边呢先提醒一下呢，尽量在当周呢搞深点事情哦，才不会让这个礼拜呢有多很多的一些不稳定性。那么注意呢，在 如果你是属于业务相关的朋友们，那么你要留意一下你的竞争对手在这个礼拜可能会频频的，或者是忽然就出了一个大绝招。好，那么你也要开始注意一下跟销售相关的一些种种问题哦，要去谨防一些价差。好，还有呢，也要。 提醒你，在这个礼拜不宜跟朋友之间有借贷的一些关系哦。在当中呢，属羊的朋友要留意的天数，有一天是周六。下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于劳逸结合的一周，而这也代表是在这个礼拜，即便你是属于在休假的一个状况，你可能还是要面临去处理很多的一些琐事啊，或者是工作，导致你会觉得。 有点忧郁，会觉得我的放假就不太像正常的放假哦。但是如果你能够调整一下自己的心情啊，那其实呢，一切也就过了。因为你比起别人呢，你有更多的弹性可以去抓住自己的这个生活的步骤跟工作的这个步调。那么在当中呢，属猴子的朋友要留意的天数有一天是周日。下一个生肖是针对属鸡的朋友。 属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于一帆风顺的一周，而在这个礼拜呢，也会意味的是说，呃，你最好的贵人哦，就是找年纪大的朋友，跟他们多一些的互动跟相处呢，都可以带来很多的好处哦，而且呢，他们也可能可以对于你目前所碰到的一些状况呢。 给你一些关键式的指引哦，所以请属鸡的朋友在这个礼拜不妨呢，就多找一些长辈呢去做交流互动。那么在当中呢，运势相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于春风得意的一周，而这也意味的是我们。 在这个过去呢，因为你的个性呢，本来就是属于多劳多得的，哦，所以呢，你可能也是属于奖金收入满袋的一个状况，哦，或者是说你会觉得，呃，近期呢是属于这种身势水水涨船高的一个状态。这个时候呢，虽然我们非常的得意呢，可是你也要运用这个时间点呢，去拉拢你下面的人哦，你把别人哦，然后。 让别人可以跟进你的脚步，这样子呢，才可以让你的团队呢更加的强固哦。所以不要只有你一个人好，要大家一起好，这才是这个礼拜最主要的主轴。那么在当中呢，属狗的朋友呢，并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜是逢到了贵人扶持的一周，而且在这个职场生来呢。 会有望可以得到提升哦，那我们的工作呢也会非常的稳定，非常适合呢，呃储蓄呢来让我们的这个财库呢可以更加的充盈。所以在这个礼拜呢，属猪的朋友的绝佳开运法就是把你手上的这些零钱啊，或者是说闲置的不要用到的钱，我们就是把它存起来。 到银行变成我们的一个钱母，来帮我们钱滚钱，那同时也会建议属鸡的那个属狗、属猪的朋友呢，在本周呢必须要多广结善缘哦，对你日后会有很多的帮助。所以不管是你平常会在电梯里面见到的人啊，好，或者是说你在呃某个情境上可能会常常碰到的人，也许多打一声招呼。 你就可能会变得更加的熟络，然后就会发现原来可能你们有哪些地方是有共同点的，那么这个可能就会变成日后的一个契机，也说不一定哦。好，那么属猪的朋友在这个礼拜也没有需要留意的天数。接下来让我们来看一下呢，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先第一。 三名是属马的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜，这三个生肖的朋友跟呃心仪的对象或是另外一半的相处呢，都是相当的和谐的，因为你们会非常善于呢去跟对方交际、沟通跟交流。呃，你知道怎么样去平衡你们之间的这个。 供需的一个状况哦，不会太过的黏腻，也不会太过的甜腻哦，所以整个施展的方式呢，是力道是很 OK 的，所以只要照这样的一个步调持续去维持呢，基本上就是属于在当周的一个呃，在感情的加分的一个方式，在当中我们的开运植物呢是毛蕊花，我们的这个开运的矿石呢是。 写实碧玉，再来呢？我们的开运色彩是棕色，提供给上述的这三个生肖的朋友们参考。以上是当周的生肖运势周报，以及我们的开春走春特辑，提供给荧幕前的你参考。我是金老师，有需要咨询的朋友可以透过上方的微信号加入老师，或是下方的官网联系老师。 下方也有预约的表格，可以让我们线上直接咨询。另外，如果你还没有帮自己点灯，也欢迎你透过下方的连接点灯报名参加我们第二梯次的迎春点灯法会。我是金英老师，再次祝大家新春行大运，迎向幸福，迎在起跑点。我们下次再见喽，拜拜。